Okay. natürlich wieder absoluter Scheiß. Boah, was mache ich denn hier? Ah, fuck you! Es kommt zu spät. Oh ja, ich wollte hier raus. Scheiße, was ist denn hier los? Oh, fuck you. Aber du hörst Scheiße! Oh Mann, ey. Fuck. Geh mir auch nicht auf den Sack, ey. Scheiß auf das Visier. Ich hab den ausgeguckt und muss den weghauen. Er hatte keine Ahnung, wo ich bin. Keine Ahnung. Ich habe nur am Anfang getroffen. Verdammte Scheiße! Leck mich doch am Arsch, ey. Oh Mann, ey. Kein Zoom, kein gar nichts. arakiri annäherung É, as grutas, tá. Ah, scheiße, ich dachte, er geht ins Auto. Ah, da habe ich mich ver... Ach, dieses Scheiße! Yes, sir. And now I can boogie. Endlich kann ich boogie. Oh, scheiße. Fuck you all. Fuck you all. Mann.